שמי רותי דון יחיא, ואני למדתי עברית גם בארץ וגם בסרס. למרות העובדה שאני, ששפתם שלי זה לא עברית, אני אוהבת את השפה, ובעיקר כי uh, הסבא שלי מצד אבא um, התחיל את המחלקה של עברית המודרנית כאן בסרס לפני, uh, לפני שנים רבות. אני חושבת, נדמה לי שזה 1919, כשהוא התחיל את המחלקה. ואני למדתי בארץ, אחרי מלחמת ששת הימים הייתי מתנדבת, התנדבתי אחרי, תכף אחרי מלחמת ששת הימים אה, ב-1967, וגרתי בארץ שנתיים ולמדתי קצת עברית שם, ואחר כך כשחזרתי החלטתי לחזור ל... ללימודים ועשיתי את ה-MA כאן ב SOAS אצל תודה פרפיט ולואיס גלינרט ואחר כך באמת אין לי הרבה הזדמנויות לדבר או לחשוב או לעשות משהו בעברית, זה נורא חבל כי אני מתגעגעת על השפה אבל אה, המצב הפוליטי בארץ לא מוצא חן בעיניי ואני לא הולכת ארצה, שאני מאוד מתגעגעת, אבל אני מצטערת, אני לא יכולה. ו... אה, so this is the 23rd psalm in Hebrew, מזמור לדוד. אדוני רואי, לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב. ינחני במעגלי צדק, למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירערע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. is um, an advertisement from the 1960s for a drink. מי שאין לו תן לו טמפו, מי שיש לו תן לו עוד, כל העם אוהב את טמפו, כי הטמפו טוב מאוד.